On fait inventer que Can I solve C'est pas un palais, arc-jaillir fonctionner. Noël pas, c'est nos cahiers. Noël c'est pas paler une bal avec l'autre. Noël c'est pas élection corrompue, c'est pas vote. Noël c'est un dans toutes qu'elle nous ouvrait porte. Noël c'est conscience à clamer, c'est pas seul. Noël c'était collé, Noël c'est fonctionné, Noël c'est pas mes. Jeyan e bi avanse Mwen se pou nede Mwen se pa done Moun ki santi yo fret yo, moun se poteje Moun ki santi yo tret yo, moun balan piyaj Dinan kerel, moun se ekleraj Fè peyi noubel, moun se pliye tout sa kase Moun se kole tout sa kase Moun se poteje tout sa konte Moun se pataje tout sa konte Ou gen yon pwaj ki ale